Bueno, si es que estoy esperando a que manera, me diga cuál. Porque yo ahora, porque yo ahora mismo no sé cuál. Hola. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos aquí esperando. A ver si me aclaro con el. Ah, sí, así así. Estamos aquí esperando a Tacha, ¿eh? esperando aquí para entrar en el estudio por una vez. Y está aquí el señor Joan. Hola. Oh, qué zoom más. Voga. Voga. Voga. Aí! Oh, ah, ok, ah, mano. Y a ver, ¿lo puedo mover manualmente? No. ¿Tú cómo lo ves? Hola. Hola. toca, toca, toca, toca. Com se agarrat <laughs> sí, sí, ya estoy. Hola, ¿cuánto vale el bombo? ¿Cuánto me da por él? No sé, es un pearl. ¿Qué ¿Qué Un pearl Vaya, vision. Pearl drums vision. Next level perfection.